שלישי הגייז, אז היום אנחנו משחקים בפוקימון גו, בואו נעשה את זה. A few moments later. איך אני מצליח לא למצוא פוקימונים? אולי התשובה נמצאת במקום אחר. השחקן אוקיי, אז השחקן הציע לי אה, לחפש בבית. אבל למה? דיבר. אתה פוקימון?